Всем привет, это я Соник. Сегодня у нас Бравл Старс. Зачем мы тебя зашли? Посмотрите на Бравл Пас. Да, что-то есть. Но ну, вы, вы знаете, если поставить лайк, подпишитесь на канал. За 3 секунды. Вот именно такой лайк поставьте и оформите подписку. И колокольчик еще не забудьте. Да, к сожалению, показать не могу, что нет два, три. Успели? Давайте посмотрим, что же там. Беда, ребят, прошел. Если пас. Есть, есть, есть, есть, все, все, все собрано, все собрано. Смотрите, все. только на бок. Офигеть, да? Что, давайте откроем. Это же повезло вот эти вот Пенни, Фрэнк и Тик попались. Прикольно. Да, да. Естественно же. Да и у Фрэнка такая радостная теперь. Все. Фрэнк теперь радуется. Давайте на Техноукас поиграем. Почему? А Чтобы выпали их пилы, значит, вы их должны собирать. 确实。 у нас. Нормально, нормально, нормально. Топ, топ, ну, ты прям. Очень хорошо. Вот даже за мной уже наблюдают. Да, точно. Цифры. Давайте на плей сыграем. Тоже модочку ставим. Есть, затащили. Давай еще раз. я бы, блин, ладно, давай, чуть-чуть еще пойму. Подойдемте. Да, давно тащим пока. Ну, шоу на энтузиазм добавить захотел. Хорошо. Зафоем сейчас сыграем, конечно, от него. Потом будет видос А я хочу сказать, что нас сделал пас, мы будем открывать большие ящики. Ты же рады этому? что да это ты! Вообще играть не умеешь. Вот такие грустные катки. Ой, и вообще бегался. Да. Но даже вот эмодзи выбитые все. Вот вы их видите. Это добрый это тик редкий, злая Пенни и играющийся Фрэнк. Ну что, давайте ставьте лайки, если кто-то на канал, колокольчик. А э, я...